タイガー・ウッズだと思ってああもうやだスコアまとまってるよやだすぎてるあ珍しいところに刺したねいける ってなんだっていやなんか今危なかった、うん、ダメだって言ってなかった危なって言ったわおいい当たりしたね。 今日ウッド良くないかよいしょユーティリティ 出てるよへらってるへらってるか乗った乗ったナイスナイスオッケーですフックスライスだよねえ違うそうですねここ、手前はすごい強く見ていいと思うんですけどここはそんな見ない方がいいと思いますあそうオッケーはい強めすごく登ってるどんぐらいだろうな 雰囲気でいきますあちゅうちゃんスコアまとまってるよ なんかさこっちが嫌すぎて左に構えすぎてんのかもしんないね意外とさ右に構えた方がいいかもねうん 打つ前に打ったよ右側ですねいいね 白いけどなんか罠があるうん右に罠がある右からしちゃったから頑張って足張って右に罠があるうん <laughs> 危ない さっきから危ないってずっと言ってるよどうしたどうしたはいどこにうんまっすぐだよ見えないね、うん、あのお山の中まっすぐぐらい結構うん結構しっかり握ってラフ強いからね が強いもうクラブが負けて足ももうこんなになっちゃったよ <laughs> こんななってた <laughs> イメージ出てる、うん、負けるなよ今度はおおいいんじゃないか負けてる 行ってる行ってる入ったバンカ入ったかなどうだろうやっぱちょっとさ打った瞬間に引っかかって開いたねうん負けてるどうしたらいいんだろうねあでもかぶせるとさ引っかかるっていうしねもっとこなでもかぶせてちょっと開くんじゃないかぶせてくるぐらいでちょっとそうだピッて開くんじゃない前教えてもらったわめっちゃかなんかね 長い時はアイアンかぶせて打つと出るって言ってたやってみ次ああ出る出る運ぶ運ぶはい運ぶ負けるなよラフに